Kun mietitään millä tavoin julkiset palvelut tuotetaan, terveydenhoito, päiväkodit ja niin edelleen, yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria tulee voida hyödyntää enemmän. Palvelusetelijärjestelmä tulisi ottaa käyttöön pikimmin. On ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset voisivat itse valita, kenen hoitoon menevät ja mistä palveluta hakevat. Raha sitten seuraa potilasta tai asiakasta. Tällä tavoin ohjaamme automaattisesti järjestelmän toimimaan tehokkaammin siten, ettei julkisen, julkisen rahan määrä ole niin suuri, niin kuin nyt tällä hetkellä on.